you so much for watching my first class right so so purpose in so so this video will will talk the the balance in designs yes right balance in designs तपाईँले चाहिँ धेरै ठाउँमा थ्योरिसहरू सुन्नुभएको होला मैले तपाईँलाई यहाँ इक्जाम्पलको थ्रु डिजाइन्समा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने एक्सप्लेन गर्ने होला छु not only explain but with examples है इक्जाम्पल्स म चाहिँ डिजाइन्स बनाउनेवाला चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ अलिकति टाइम भएन किनभने चाहिँ मलाई अब चाहिँ कला क्लासहरू बनाउनु मन लागिरहेको छ किनभने चाहिँ डिजाइन ट्युटोरियल्सहरू अहिले चाहिँ धेरैका छन् क्या तपाईँले युट्युबतिर चाहिँ या गुगलतिर जानुभयो भने धेरैका ट्युटोरियल्सहरू आइदिन्छ त्यसै हिसाबले चाहिँ अब चाहिँ म चाहिँ हल्का सानो सानो क्लासहरू बनाउनेलाई छु जुन चिज बेसिक्स हुन्छ बट त्यही बेसिक्स युज गरेर हामी चाहिँ एडभान्ससम्म पुग्नेवाला छौँ क्या गो विथ इक्जाम्पल्स है सेम तरिकाले मैले चाहिँ इलास्ट्रेसन खोलेको छु एन्ड अब चाहिँ हेर्नु फर्स्टमा मैले चाहिँ इक्जाम्पल दिन्छु अब चाहिँ केही थिङ्कहरू छन् है अब ब्यालेन्समा चाहिँ सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल अनि रेडियल धेरै युज हुन्छ है त्यसैको म इक्जाम्पल दिन्छु किनभने चाहिँ धेरै युज हुन्छ भन्न पनि सकिँदैन है तपाईँले अनुसार युज गर्नुहुन्छ कहाँ के पोस्टरमा धेरै युज भइरहेको हुन्छ पोस्टर एक्रेटिभमा युज भएको हुन्छ इन्फोग्राफिकमा पनि युज भएको हुन्छ धेरै अब हेरौँ यहाँनिर अब सिमेट्रिकल इक्जाम एप इक्जाम्पल हेरौँ क्या यो पनि इलिमेन्ट्सको रूपमा युज गरिन्छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बक्सहरू ट्याङ्गल्स बनाएको छु यिनीहरू चाहिँ एक्सेसको रूपमा के वाइ एक्सेस भनौँ या तपाईँलाई सिम्पल भाषामा भन्छु प्रपर्टी प्रपर्टीको रूपमा same size same length same height भएको हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ म्यानेज गरेर राख्नेलाई चाहिँ ब्यालेन्स भन्छन् कि अब डिजाइन्समा कसरी म चाहिँ यहाँनिर एउटा यो चाहिँ हाम्रो छ यो बिहान्स या फेरि ट्रिपल्समा गएर हेर्नु भयो भने त्यहाँनिर सबैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एसिमेट्रिकल अब कस्तो भन्छन् यहाँनिर हेर्नु ब्यालेन्सहरू हेर्नु जुन फर्स्टमा भनेको चाहिँ यहाँनिर त्यो रुल यहाँनिर लागु भइरहेको छ अब हेर्नु यहाँनिर हेर्नु यो चाहिँ सेम प्रपोर्सनमा छ बट यो चाहिँ अर्को नेक्स्टमा आउनेवाला छ एक्जाम्पलमा हेर्नु फेरि म इलास्ट्रेसनमा जान्छु अब चाहिँ सेकेन्ड ब्यालेन्स छ हाम्रो चाहिँ सिमेट्रिकल पछि as symmetrical as as symmetrical बुझ्न पनि सिम्पल छ तपाईँलाई अब हेर्नु मैले चाहिँ शुद्ध नेपालीमा भनिरहेको छु है त्यो बुझ्नु सिम्पल छ यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको वाइ एक्सेस जेड एक्सेस कहिले म्याच गर्दैन है तपाईँको प्रपर्टी म्याच गर्छ प्रपर्टी भन्नाले तपाईँको जुन साइज हुन्छ नि जस्ट फर इक्जाम्पल म पाँच फिट पाँच इन्च छु भने भनेपछि अर्को मान्छे पाँच फिट पाँच इन्च छ त्यसलाई चाहिँ एस सिमेट्रिकल भन्न सकिन्छ क्या एन्ड त्यसको हाइट चाहिँ अलिकति धेरै होला मेरो कम होला हो त्यस्तो हुन्छ एसिमेट्रिकलमा मैले इक्जाम्पल दिएको छु तपाईँले यहाँदेखि बुझ्नु सक्नुहुन्छ सिम्पली बुझ्नु सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर अब थर्डतिर जाम ब्यालेन्सको लागि म चाहिँ रेडियल भनिन्छ यसलाई चाहिँ रेडियल ब्यालेन्स यहाँनिर अब रेडियल के हुन्छ रेडियल भनेको तपाईँलाई थाहा छ सर्कल होइन हाफ रेडियल भयो ग्रेडियन्टमा धेरै युज हुन्छ रेडियल बट यहाँनिर रेडियल भनेको चाहिँ सर्कललाई भन्छन् है यसमा चाहिँ ब्यालेन्स हुनको लागि अब हेर्नु म यसको इक्जाम्पल्सको लागि यहाँनिर एउटा डब्बाहरूलाई अनि आई मिन रेक्ट्याङ्गल डब्बा भन्थेँ मैले नेपालीमा एन्ड इनर चिज चाहिँ सर्कल सर्कलको रूपमा चाहिँ युज भएको हुन्छ क्या यसरी यो जुन सर्कल भएको छ नि लाइक यो ब यस्तो बक्स भएर एक किसिमको सर्कल दिएको छ नि यसलाई चाहिँ एज एसिमेट्रिकल भनिन्छ यो चाहिँ धेरै जसो पोस्टरमा युज हुन्छ लेट्स गो विथ इक्जाम्पल्स है इक्जाम्पल्स अर सम डिजाइन्स है हेरौँ डिजाइन्सहरू हेरौँ एन्ड यहाँनिर ड्रिबल्समा अब म चाहिँ यहाँनिर पोस्टर सर्च गरेर देखाइदिन्छु हजुरलाई है एन्ड म नि म यहाँनिर पोस्टर सर्च गर्छु एन्ड हेर्न सक्नुहुन्छ यी चिजहरू त्यहाँनिर लागु भएको हुन्छ क्या सिमेट्रिकल एसिमेट्रिकल रेडियल अरू पनि अरू चिज पनि छन् बट यी तिन चाहिँ मेन छन् एन्ड बेसिक्स पनि छन् कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो मजाले यो चाहिँ भिजुअल युज गरेर सर्कलले कस्तो किसिमको कन्ट्रास्ट बनाएको क्या हेर्नु सेम चिज है होइन यहाँनिर हेर्नु सेम चिज एज सेमेट्रिकल सेमेट्रिकल छन् है तपाईँलाई अलिकति एज सेमेट्रिकल र सेमेट्रिकलमा अलिकति डिफ्रेन्स छुट्याउन आउनुपर्छ तपाईँले त्यत्तिकै बुझिहाल्नुहुन्छ यो ब्यालेन्स कसरी गरिन्छ यहाँनिर हेर्नु सेम थिङ ब्यालेन्समै आएर अड्यायो यो चाहिँ एज सेमेट्रिकल छ किनभने चाहिँ सर्कल रेडियल पनि भन्न सकिन्छ हेर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ टु थाउजन्ड ट्वेन्टी टूमा चाहिँ रुल फलो भएको छैन आई होप हजुरलाई यो सानो ग्राफिक डिजाइन क्लास पनि राम्रो लागेको होला so see you on the next class